Top dhjetë punët më të rrezikshme në botë Ju lutemi bëni subscribe ESAT-oh Nuk ka rëndësi nëse jeni duke fluturuar mijëra kilometra mbi tokë në një aeroplan apo në një anije udhëtimi, duke udhëtuar me lehtësi nëpër oqeane të gjera, ju mund të jeni në komoditetin e shtratit tuaj në shtëpi, por kur të vijë koha që të braktisim këtë botë atëherë është koha të largohemi. Megjithatë, gjithmonë pyesja se cilat janë punët më të rrezikshme që ekzistojnë. Kemi gjetur dhjetë profesione ku hapi i parë që duhet të bëhet në mënyrë efektive është tejkalimi i frikës. Më poshtë janë të renditura dhjetë, padyshim, punët më të rrezikshme në botë. Një punëtorët e çative. Ata janë përgjegjës për mirëmbajtjen e instalimit të kulmit të shtëpive. Puna e tyre është jashtëzakonisht e rrezikshme për shkak të rrezikut të rënies nga çatia në të cilën po punojnë, si dhe ekspozimit të zgjatur ndaj diellit që mund të rezultojë në goditje të nxehtësisë, presion i lartë i gjakut ose sulm në zemër. Dy zbatuesit e trafikut. Sidomos në vendet jo aq të pasura, ku semaforët janë të pakët dhe kryesisht të shkatërruar, zbatuesit e trafikut janë përgjegjës për të siguruar që aksidentet rrugore, veçanërisht përplasjet, të shmangen. Ata gjithashtu sigurojnë, ose të paktën përpiqen, që trafiku të jetë gjithmonë i lundruar pa probleme dhe të ketë sa më pak vonesë të jetë e mundur. Rreziku? Përmbytja, qëllimisht ose jo, nga automobilistë të papërgjegjshëm që mund të çojë në dëmtime serioze apo edhe në vdekje. Tre oficerët e policisë. Top dhjetë punët më të rrezikshme në botë. Nuk ka rëndësi nëse ata janë një polic i rrahur, një detektiv vrasjeje ose një agjent i fshehtë. Jeta e tyre është gjithmonë në rrezik nga horrat që ata po përpiqen të kapin. Katër zjarrfikësit. Në disa vende zjarrfikësit janë përgjegjës vetëm për t'iu përgjigjur incidenteve të zjarrit, ndërsa në disa ata janë përgjegjës për më shumë se kaq. Unë kam parë disa episode të Chicago PD dhe kjo më bëri të kuptoj rreziqet e tjera të të qenit një zjarrfikës. Me sa duket ata gjithashtu janë thirrur t'u përgjigjen incidenteve të tjera të rrezikshme për jetën, siç janë aksidentet rrugore dhe ato të ndërtimit, në të cilat ata vazhdimisht po rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar të tjerët. Lexo gjithashtu, Dhjetë punët më të çuditshme në planet. Pesë kablluesit dhe punëtorët e tensionit të lartë. Të jesh elektricist që punon me energji elektrike në tokë është vërtet mjaft e rrezikshme. Imagjinoni rrezikun e shtuar për të punuar me tension vërtet të lartë, qindra apo edhe mijëra herë më shumë se dyqind e njëzet ose njëqind e dhjetë volt tuaj të zakonshëm në shtëpi, ndërsa varet nga një kullë ose një helikopter. Hee. Gjashtë minatorët. Mund të jetë minierë qymyri, mineralesh ose diamanti, këta njerëz hanë rrezik për mëngjes, drekë dhe darkë për të thënë kështu. Jeta e tyre vazhdimisht rrezikohet të varroset e gjallë nën tunele të bëra nga njeriu me një lëvizje të gabuar ose një eksploziv të pavendosur mirë. Shtatë barinjtë punëtorët e fermave. Nuk është një shaka puna e bariut dhe as e punëtorëve të fermave, sepse gjithmonë kanoset rreziku nga kafshët të cilat i kanë nën përkujdesje. Asnjëherë nuk mund të themi kur ata do të nxiten, të jenë të dhunshëm dhe të sulmojnë pronarët ose kujdestarët e tyre. Këta punëtorë janë gjithmonë në rrezik të sulmohen nga një kalë ose lopë ose nga çfarëdo kafshe që ata marrin pjesë. Tetë gjuetarët. Pavarësisht sa të stërvitur jeni, nuk mund të jeni kurrë aq të sigurt se çfarë ju pret në thellësitë e xhunglave. Gjuetarët gjithmonë janë në rrezik të gjuhen, veçanërisht kur merren me kafshë të egra të lindura për të qenë grabitqarë. Nëntë peshkatarët. Ata kapin peshk për të jetuar përmes metodave të ndryshme. Disa përdorin rrjeta, shtylla, ka nga ata që zhyten edhe për peshk. Ata janë gjithmonë në rrezik mbytjeje në disa me vende hipotermi. Po, veçanërisht peshkatarët e ujërave të thella, shihni kapjen më vdekjeprurëse nëse nuk besoni se sa e rrezikshme mund të bëhet. Dhjetë ushtarët. Top dhjetë punët më të rrezikshme në botë. Ata dërgohen në vende të tjera për të qëlluar me armë dhe për t'u qëlluar. Që nga fillimi ata tashmë e dinë që jeta e tyre do të rrezikohet vazhdimisht nga terroristët ose ushtarët nga vendet me të cilat janë në luftë.